assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum bizni kuzatib boradigan aziz birodarlar yana bir bor Xurshid Vlog kanaliga xush kelibsiz sizlar bilan men Xurshid Vlog aziz do'stlar agar kanalimizga yangi bo'lsangiz bitta like bosgan holda obuna bo'lib qo'yishni unutmang shunda bizning yangi chiqqan video roliklarimizni o'tkazib yubormaysiz aziz do'stlar uchun katta rahmat kecha o'yinga start bergandik vobshe 137 dona Bilet qoldi ertaga final. Shoshiling 500 rubl evasiga o'z omadingizni sinab ko'ring. Ekrandagi nomerlarga Sberbank WhatsApp priyazini qilingan bilet narxi 500 rubl, obshi biletimiz 360 dona. Prizlarimizga kelsak, obshi prizimiz 60 dona. Bu degani har 5 kishidan 1 kishi o'ynaladi. Vobshe shans katta. Glavni prizlarimiz ta 50 ming rubl, ta 20 ming rubl, 1 dona 10 ming rubl, 5 dona 5 ming rubl, 5 dona 2 ming rubl, 47 dona 1000 rubldan aziz shoshiling bilet oling. Ertaga kechqurun final. Салом алейкум дустоне, салом алейкум бародаро. Хуш омадед ба канали мо Хуршед влог. Успет кунед, билет бигиред, пага бега финал. Дустон азиз, нархи билет мо 500 рубл офши, билет мо 360 дона, примерно 137 дона билет мондаги. 60 э, дона офши призоман ҳастад 50000, 20000, 10000, 5000, 2000, 1000 рублей як қиёмат конвертор пули. Успет кунед, билет бигиред, пага бега финал.